Pra deixar mais bonito um pouco. E aí? Oi. Onde é que estamos? Em Penedo. Isso. E aqui é o que? Aqui é o centro histórico. Estamos em Penedo. Uma das primeiras cidades de Alagoas. É divisa com Sergipe. Aqui é muito bonito. Aqui na orla. Muito bonita. E aí, valeu a pena, amor? Valeu, cara. Tá Tô filmando aqui, ó. Tô com o celular. <laughs> Olha aquela igreja. Muito bonito. Aqui é a parte histórica toda, toda histórica da avenida, que é a pousada colonial. Que você pode ver, viu? rochedo. Mostra o... Olha a altura. Muito bonito. parte bonita bonito. Que é uma das partes mais altas de Penedo é a altura gatos nessa hora. E a gente aqui passeando com medo. E é isso aí, vamos fechar a imagem, né?